grossa sionismen. Leve Palestina och grossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och grossa sionismen. Leve Palestina och grossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har bort citronerna Och pressat oliverna Och pressat oliverna Och hela världen känner till vår jord Och hela världen känner till vår jord Leve, leve, leve Palestina Leve, leve, leve Palestina Leve Palestina och krossa sionismen Leve Palestina violinisten Och vi har kastat stenar på Och vi har kastat stenar på Soldater och poliser Soldater och poliser Och vi har skjutit raketer Och vi har skjutit raketer Mot vår befria vårt land Från imperialismen Från imperialismen Och vi ska bygga upp vårt land Och vi ska bygga upp vårt land Dios sionismen, liebe Palästina, oh großer Sionismen, liebe Palästina, oh großer Sionismen, liebe Palästina. are the talis